Díselo al Serra! Sí, díselo a ell. Sí, dímelo a mi. No! Sí. Que... És igual, ara. Eh. Que tinc la varicela. La varicela. Eh, com havia de començar això? Lo, de, lo del xiste, que... Sí, Serra, Serra, i, i per què per fer per, per explicar un xiste? No, no sé, tio, bueno, vale. Professor, professor. Profe. Què? En Joan pot dir un xiste? Mira, sí, això, això, això, això és el Joan i la Clàudia, la Clàudia Puig, que estan separats per una escala, i, i diu el Joan la Clàudia, eh, Puig, Puig, i diu, no, no, encara baixo! M'ha <laughs> fet gràcia això. Deixa-la al Serra! Sí, dis-ho a ell. Sí, dime a mi.